Ова е само една вистина. зошто вистини има сто пати по толку. Кој знае колку пати по толку? Вистини има колку што има и луѓе, и живи и мртви. Почнувам со Андреевски, за да го потерам пирејот да вире. И таму каде што го нема, и таму каде што го има, но молчи. Поднесувај и воздржи се, рекол Епиктет. До кога да ја охребруваме нашата воздржаност? Зарем тоа најдобро го правиме? Речи си секој од нас е само програмиран примач на впечатоци, размислува линеарно, прилагоден за поднослива рутина и негатор на основниот порив – да се бунтува. Барем кажи ни идеја, не владини тилјада, една, твоја, па по хуманото правило да ги размениме, за да имаме по две, зашто вака потиснати губат од својата моќ да носат промени. На каков живот инсистираме ние, ако си ги криеме јазичињата хистерично врзани? Нашето оружје е зборот, да, но шаржерот го полниме со сваровски и рубини каменчиња. Имидж? Имаме. Барем тука работите се јасни. Секој со својата пародија во немилосродниот виор на трендови и брендови. Ги навлекуваме на кожа како печат на уникатност, ги пропнавме под кожа како вредност паметни телефони, помалку паметни собственици, екрани на допир, помалку ракување, скапи маски за заштита, јавно озлогласени животи. Модерниот човек чувствува тегобност, вели Ерих Фрон. Велам и јас, за оно што сум убедена дека е правилно, простедено не сум спремна на компромис. Ајде да дебатираме за вкусови. Зошто секогаш ја одбегнуваме оваа полемика? Едни се на едната страна, други на другата, третите упорни на својата. Секогаш ми е тешко кога морам да изодам дел од мојот пат со било кој од нив. Блиски ни се зборовите, рандеву, театар, природа, пикник. Не, тоа премногу чини. Кога луѓето се обраќаат на Марија Антуанета, аман кралице, луѓето се гладни и немаат леп да јадат, на што таа одговара, па нека јадат торти, е време на револуција. А денес, кога се обвинуваат уметниците дека 300 денари се премногу за професионален театар, 50 за аматерски, 200 денари за концерт на класична музика, овие премолчуваат дека кафе, кафеана, диско и афтер парти за еден викенд се 4 дневни заработки на македонската еманципирана жена. Парадокс. од ден во ден. Во главно времето го трошиме за работа и забава, а она малку што ни останува слободно го коцкаме, зашто побрзо да се ослободиме од него. Потребно е да се сплотиме онаму каде што се нашите животи. Бидејќи таму, нашите животи засегнати од премногу урбаност, ги губиме со животите во вртоглавиот спред на силите во обштеството. Потребно е да се свртиме едни кон други бидејќи начинот на кој што си ти и начинот на кој што сум јас, начинот на кој што сме луѓе на земјата е домување. Благодарам.